好，那我们我怕我时间不够，我们一直继续进行下去。我们来讲第三个，好，那个诶，应该是叫 Nexus，嗯，怎么那么慢？ 这一家公司叫做 SonaType，哦，Sona 就是像是呃美洲南美洲那边的一个叫做黄金黄金豆子黄金种子的那个意思。SonaType，那 SonaType 这家公司呢，它是也是 Maven 的那个那个 project 的主导的的公司，那还不错，这家公司。 哦，然后他很很很大胆，他居然敢用我们中国人的八卦，很了不起。你知道这这一卦是什么吗？这一卦好像叫飞龙在天的样子。哎，就是这个是阳嘛，这阴阳阴阴阴阴，好，这一卦叫飞龙在天的样子。然后再上去就亢龙有悔了，哦，这个 了不起，居然敢用八卦这个！哦，那它在这个地方呢，就是有个 repository。那 repository 呢？如果说我们有用 Maven 的话，它里面的机制就可以把 Maven 我们所所有的啊，包括就是不管是呃网络上的，或者是我们自己的架，全部集中到这个地方来。哦，所以它有。 比如说 hosted，好 proxy，然后 virtual 这几个 repository type，那 hosted 就是我们自己的。好，如果说我要 share 给人家，好，我这个 plugin 啊，或者是呃，应该说是架架，那如果说是是架的话哈，那就可以把我们的那个就是架放到上面来。好，比如说我进来了，我点这个地方，然后进来之后，啊，我们有 呃，暑假的时候我们有 release 几个架，哦，那个架叫做 Android MVC，好，Android MVC 的小小的城市，好，那这个我们会在 Android 的课程接下来的两堂跟大家说明跟报告，好，Android 的 base，好，那这个是 release，然后呢 snapshot，snapshot 就是那个叫做快照嘛，哈。 快照就是我我版本每一天都有的一些新的状况，我就可以把这个 snapshot 放上来，好，所以呢，我们就可以把这个架 release 给其他的 team 去用，好，其他的 team 去用，不一定要 release source 啊，这个有时候合作合作过程有很多过那个那个那个有深度有阶层的，哈，可以给大家做参考，好，这个是收纳 type 的。 Nexus Maven Repository Manager，好。那我再补充一个，好，什么东西呢？呃，另外一种 binary 的分享的方式，好，这个是叫做 Eclipse 的 Plugin 的 binary 的分享方式。 我点打一下网址，就是说。 一个一个历史，它可以把那个 plugin export 出来之后呢，它会把它变成是一种 feature 哈。那 feature export 出来呢，它就会包含，哎，那个 update s i t e 哈，它就会包含这个第一个 s i t e 点 sml，然后呢，里面包含了呃有什么 features，然后呢有什么 plugin 哦。那我们把这个东西呢丢到那个 Apache web server 上面。 哦，它就可以形成一个 share 分享的方式，就是把我们的 plugin 分享给其他人，哦，他那可以下去延伸，然后做开发，哦，所以这个也是一个 binary 的分享方式。